Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Salam sejahtera sama satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia Okey, hari ini Ini saya nak buat satu video tentang compression Compression yang menuju QM level Kalau you perhatikan di sini chart gold ataupun XAU USD daily Daily kita ada Kita ada setup QM level, kita ada high, low Higher high, lower low And then price naik ke atas secara quick retest quick retest ni maksudnya the way uh, price daripada sini ke sini ke tengah sini dan lebih kurang dalam 15 hari this is daily and then the way price jarak di antara price datang sini dengan datang ke sini kat tengah-tengah ni lebih kurang sama so kita namakan dia sebagai quick retest so satu setup yang cantik kita ada high low higher high and lower low lower low and then you, you perhatikan cara price return dekat sini menuju QM level kita so jika price terus naik atas kejar at the same jarak daripada sini jarak daripada sini bau kiri dengan tengah-tengah ni dengan jarak daripada bau tengah sampai dia retest lebih kurang sama maka ianya dipanggil quick retest so in this case cara price uh, retrace ataupun cara price menuju QM level kita tiap level kita berada di sini lebih kurang okey cara price retrace di sini adalah berbentuk compression kalau perhatikan di sini banyak shadow yang berlaku sini price naik shadow price naik atas cocok bawah jadi shadow naik atas cocok dekat bawah ni ada banyak shadow shadow shadow shadow shadow apabila banyak berlakunya shadow something like this maka ke Kebarangkalian kalian bahawa demand kat sini sudah clear all the demand kat sini sudah clear telah dicocok oleh shadow-shadow tersebut kalau kita tukar pada time frame kecil kita akan nampak lebih jelas ok kita ada let's suppose kita ada demand zone di sini first kita ada demand zone <clears throat> and then price naik ke atas turun ke bawah tak sampai ke demand zone kita So di situ ada gap and then di sini price turun bawah naik ke atas. So di sini adalah di ada adalah kita punya demand zone. So ini price turun ke bawah, cocok kita punya demand zone maka demand zone kita dah dah clear. Dah clear kita letak sebagai kotak kosong. Okey. So in this case macam dekat sini daripada kita ambil candle merah-merah ni di is your demand zone sini masih ada lagi di sini masih ada lagi eh? Okey, kita ambil daripada sini sampai sini. This is demand zone. Cucuk ke bawah sini tapi masih ada sebab price naik ke atas, cucuk turun ke bawah tetapi tak sampai. But, but di sini kita ada demand zone yang dah clear. So this demand zone price naik atas, cucuk ke bawah. So demand zone kita dah kena cucuk sini. So demand zone yang ni dah clear. And then price naik ke atas lagi. This is our demand zone. Demand zone dekat sini dah clear sebab peras naik atas cucuk ke bawah ambil di zone kita and then tinggal di zone kita di sini right and then peras naik atas naik atas naik atas naik atas so yang ni dah clear dah kena cucuk so peras naik atas so di sini kita ada another di zone and then peras naik ke atas so dekat sini kita ada kombinasi dua setup kita ada compression ada compression yang tak perfect sangat tapi at least banyak di mazon yang dah clear so tak ada masalah untuk price turun ke bawah and then price menuju ke mana kalau you perhatikan sebelah kiri kita ada QM level kita just marking saja this is our QM level kalau daily kita nampak lebih jelas tadi di H4 kita nampak lebih sharp ataupun lebih detail okay? and then dekat sini kita ada significant support support support support ini kan support and then kita ada flag B price break ke bawah and retrace ke atas so this is your flag B daripada sini sampai atas ini adalah flag B and then let's suppose dalam flag B ni adakah ianya di retest price di retest hanya di sini ok maksudnya price break ke bawah meninggalkan price kosong di sini akhirnya di sini price naik ke atas and then cucuk ke bawah maka apabila price dah retest so ini kita namakan daripada flag B dah jadi flag limit Flag, <coughs> flag limit bila ada flag limit maka valid lah untuk kita entry di atas Okay, ya, kita nanti you all akan tengok video bahagian flag B flag limit semua alright buat masa sekarang just just just ikut saja saya lukis and then price turun ke bawah maka flag limit so apa kita buat ialah kita mencari MPL di dalam flag limit so MPL dalam flag limit ni biasanya berada di atas kita boleh kecikkan di atas kawasan sini kita mencari dua resisten yang sama baris kalau kita tukar kepada H1 kita tukar kepada H1 kita mencari di sini kita ada supply zone ok exactly supply zone di kawasan sini di sini kita ada resisten kita ada resisten kalau saya tandakan di sini kita ada dua resisten yang sama baris resisten di sini dan resisten di sini lebih kurang sama baris dan di sini kita ada supply zone rally base drop okay. price naik rally base membuat base and then the drop so di sini kita ada supply zone very very nice supply zone di dalam H H1 okay. alright so price naik ke atas kita dah ada compression tadi kita dah ada compression price naik ke atas and then kita ada QM level kita ada flag B kita ada supply supply zone so di sinilah kita akan entry target kita di awal CP awal CP kita di sini this is our awal CP tempat permulaan price naik secara compression so this is it <coughs> bagaimana setup compression saya tandakan this is compression bertemu dengan QM level bertemu dengan flag B dan bertemu dengan supply zone dekat lah kita akan entry sharp stop loss di atas lebih kurang dalam 40 pip and price go lebih 380 pip satu nisbah 10 something like that it's quite big very very good so compression yang cantik ok compression yang cantik lah compression yang retrace menuju QM level ataupun menuju supply zone di dalam flag B maksudnya this is downtrend price retrace secara compression maksudnya compression kita adalah continuation menyambung trend trend turun bawah price retrace secara compression and then price menyambung trend ke bawah tetapi kita punya TP di sini saja so i think that's it video tentang compression yang uh, follow trend ataupun menuju QM level hingga bertemu kembali video seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh